szépen, Hát csispa picsalat. Igen, nincs. Récelábú bubája van. Időt a küljáték vigyázz, Vivi! Vigyázz, Vivi! Nekem, nekem az a szintje! Nekem az a Vivi! Vivi, ez a szint! Vivi, él meg! A fülébe van a kerek, hát abba kell beleállítani. Ott nem jó, nem jó? Ott jó, a közepén. Akkor videózzunk. Közepén. Jó, hogy jó. Viki. Kemény. Akkor le kell kapcsolni a villanyt. Lekapcsoljam. Kapcsolod a nagyon várunk. Boldog senki, házi. Perike! De hogy lesz fényképezve? Vibus! Hát Akkor át kell menni oda. Tartsódod. Én tartsam. Nem. Állja, mered. Livi! A kezére hullik Vikinek Jaj! Nem, hogy hozzá. Ó! kör. Azt de jó! Ja. Vigyázz, vigyázz arrébb, eljönnek nem tudok. Fújj el a gyertyáidat! Fújj, de! Fújj, de! Fújj, de! Várjál, várjál, hogy mit Várj végig, amíg az a nagy citakötő el nem izé. Kit Ilyen vicces hát, Azt a milyen sokáig ír. hogy ez nem tudom hány percig ír. Nagyon jó. Szuper, mi? Lehet, mert begyújtani nem legyenek fűteni, Papa! Papa! Az a mondták, hogy ez nagyon sokáig. Mi? Mi? Mi? Jó sokáig éget. Nagyon sok volt. Boldog szüli napot! Énekeld, Roni. Elfújod a gyertyádat? Boldog szüli napot! Fújj el! el. Fújj el. Fújj el! Fújd! Boldog szüli napot! Ezt ki kell szedni? Vivi! Fúj egy nagyot, Vivike! Erősen. Nem azt a másikat, amelyiken van tűz. Fújjad, Vivi, fúj. Amelyik pirosas. Jaj. Közelebb rakjátok. Na, hát tudod? Fúj. Fúj. Erősen. Fúj. Fújd el. Fúj. Fúj. Jó, nagyon. Nagyon vagy. Vegyél nagy levegőt. Nagyon. Nagyon. Na, hogy levegőt Sikerült neki? Vivi, Vivi, Vivi, máma van a tülinapom. De a grillbárból hozták az olyan hosszú, mint a grill. Mondjad, van a szülinapom? Ide tökésen. Vivi, kell? Mindig az ismája is van, ne papa. Mindig van itt, na. Nadrág is megszereki, ez itt lenne, mindig kész. Mindig.